观众朋友们，大家好，欢迎来到我的频道。今天呢，我看到了一个新闻，嗯，也不算新闻吧，嗯，刷视频的时候刷到了一个头条上，嗯，说中越边境，嗯，建墙了，然后拍了一段小视频过来。其实中越边境建墙是一个，嗯，不算一个新闻了，之前嗯已经有一段时间了。那之所以中越边境建墙是为了什么呢？ 咱们如果在谷歌上面一搜，哎，就出来了。中越广西中越边境建墙花费巨资修建的边境墙能起到作用吗？那咱们就说说它这个边境墙能起到作用吗？答案是肯定可以起到作用的。 <coughs> 它这个建那个墙呢，是为了防止谁呢？第二条已经给出来答案了，自由亚洲电台。 说中越边境防中国人偷渡打工，嗯，中越边境啊修建那个墙呢，它就是防什么？中越边境中国人偷渡打工。对，以前只有越南人，嗯，来中国人来偷渡打工，嗯，中国作为世界第二大经济强国，跑到越南那穷地方去打工去，这太不让，太不给。 中国领导人的面子了，所以他们要修一道墙，几百公里的啊，修建几百公里的长围墙。由于不少中国外贸企业、加工企业也搬到了越南，越南它这个越南的经济、政治、体制改革也提上日程啊，所以嘛，越南在几之后的几十年里，越南肯定要有一个质的飞跃的。那建这个墙的时机，哎，就很。 就很好了，是不是啊？哎，建了这个墙的时机正好就防止，哎，中国人再跑过去了。他为什么不在朝鲜边境建一个呢？为什么不在俄罗斯边境建呢？为什么不在别的边境建呢？是不是啊？因为没有人往那跑，是不是啊？没有人往朝鲜跑，没有人往俄罗斯跑啊，没有人往其他的那个那中央那些国家跑，嗯，那越南呢？之前也没有人往那跑，只有人往这边跑。 他来这边打黑工，嗯，中国还能有点好处吧？嗯，是不是？啊？打黑工，劳动力廉价嘛，还能进口点越南女人嘛？啊，没老婆上越南买个老婆去。但现在情况不一样了，越南政治体制改革，这个我是支持的啊，因为只有政治体体制啊，经济体制他改革了，越南人才能过得好好日子，嗯，所以嘛，在这个时候呢，越南人呢，他。 建了一个这种这种围墙呢，嗯，就很让人意味深长了啊，这个意义就。再看第三个，大批中国人通过中越边境的正南关到越南工作，中共欲在中啊中越边境建墙，啊，这就是大批中国人通过中越边境的正南关，啊。 这个只是听说，哎，我没有亲眼见到，哎，也没有去在在网上看过这个视频，嗯，但是，嗯，很多中国的企业搬到那边去是不争的事实，这个是事实的，并且中国的今年的经济不像往年那么好，啊，中国经济是，反正是今年经济生意都不好做，啊，他说的经济增长了，但是我们感觉。 今年今年一年白干，嗯，还把钱赔进去了，嗯， <clears throat> 那就是中央边境建强和，那么再看这个马云，哎，马云现在也不说话了，是不是啊？马云整天摇头晃脑的，爱在讲台上嘛，马老师嘛，嗯，我我就知道马云他就不行，嗯，他早晚一天要出点问题的，哎。 你看，自从他说了一句，在那个，嗯，金融论坛上面说了一个中国的金金融体系，它就没有体系，没有系统啊，金融系统没有就不存在系统。这句话就打脸打的太厉害了，是不是？那你说谁谁搞的没系统，是不是？嗯，没系统的马云这下子就不能了，然后蚂蚁金服也不能上市了，不让你上市了嘛，是吧？ 王健林，哎，王健林之前也说过很牛的话嘛。他说什么？王健林说，挣他一个亿小目标，这个不算他的豪言壮语。王健林他就坏就坏在哪一句话？他说的，他说的是，当时一个记者采访他，他说，这是我的钱，我，嗯，好像记者质疑他，就是说你把钱都转移到国外，投资到国外去了。 嗯，王健林就说了一句什么？我的钱，我挣的钱，我辛苦挣的钱，我合法的，我想往哪花就往哪花，哎，想往哪投就往哪投，哎，那就是因为王健林说了，呃，说了这句话，他毕竟他做了啊，他去确实往往往那做了，那就相当于把国内的资产转移到国外去了嘛，啊，你就想跑嘛，你想跑了的话，那你肯定不行了，你跑了的话。 哪么哪那么容易跑呢？是不是？让李嘉诚跑了还让你跑吗？是不是？啊，李嘉诚他不是他是香港人嘛，香港人他是有还是有的特殊性的。王健林他他就不是香港人了，是吧？那王健林现在现在呢？现在就清空海外资产了，是不是？嗯，清空了，清空了之后，那王思聪之前的王思聪啊被爆出来老赖，是不是？ 啊，首富的儿子成老赖了，全国通报，很丢人啊。但是他就是很丢人啊。那有丢人的话，肯定是上级让他丢人的，上面搞他们。那现在呢，王健林清空了海外资产之后，你看出来这个新闻之后，前几天啊，王思聪又开始接交了一个新的新的女朋友啊，又换了女朋友了，然后又爆出来了。 啊，王思王思聪现在又潇洒起来了嘛？嗯，这就是你听话你才有饭吃嘛？嗯，在国内你听话你才有饭吃，你不听话，他会给你饭吃吗？是不是啊？你的所有的一切都是国家的，嗯，那包括我们的小老百姓也是这样子，啊，你所有的一切也是国家的，国家给你，嗯，你你就你就吃这个饭，嗯，国家不给你，嗯。 小老百姓也是这样，是不是？你不要因为你你挣个工资，我打个工什么的，我就可以胡说八道了，这也是不可能的，嗯。如果说你如果胡说八道的话，嗯，你这个也是，嗯，要受处罚的，嗯，手段多的是嘛，嗯。那马云，马云也是挺挺牛的一个人物，现在老是报他负面信息，报他负面的信息。 马云怎么了？马云也是说话，哎，说话不光是说话，哎，其实很多事情不光是说话，而且他他确实也这样做了，啊，你说了还做了的话，那这样子的话就上面人就收拾你啊，他收拾你很正常，是不是？嗯，他不收拾你也不正常了，这就是现在就是这么一个情况嘛，啊，所有的一切都是都是都是吃他的饭嘛。 吃的饭，端他的碗，嗯，所有的一切都是他们的，你只是一个代理人，你只是一个在他的范围内，嗯，在听他话的前提下才能，嗯，才能，嗯，赚那么一点油水，呃，当然，虽然，嗯，马云和王健林赚的已经很多了，嗯， <coughs> 所以嘛，应该现在都老实了，是吧？他们都老实了。 咱们看那个最后一个新闻，最后一个新闻就是中国的外汇储备在今年的十一月增加了五百零五亿美元，这就今天刚刚看的新闻，嗯，嗯，这个五百零五亿什么概念呢？就是在最近七年的时间里面单月增幅最高的一个一次了。那为什么在全球经济这么差的情况下，它它的外汇还增加了呢？ 是不是因为限制多了，你出国护照已经停办了，你的你的资金呢不能跑不出去，然后你国外的资金还要回来，因为国外在国内的商人嘛，你投资到国外的一些资金的话，你要回来嘛，是吧？你要回要求你回来，你要要空要求那你清空海外的资产，把这个美元带回来。 把这钱带回来，这样子的话，那你就，那你的外汇储备那肯定也增加了，再加上现在中国的疫情控制的比较好，啊，它也有经济呢，目前是可以正常运作的，所以嘛，它的外汇储备呢，它肯定今年还是还是往上涨的嘛，但是如果它不这么做的话，它它的外汇储备它不可能这样子的，嗯， <coughs> 因为目前它。 他是把所有的嗯资金出去的资金都给截断了，只有往里面流的，啊，所以把他的今年那个十一月，他说五百零五亿美元，很牛的，哎，很厉害的，所以嘛，很多事情它并不是一个单方面的一个原原因，它背后呢也是有很很多方面的一个原因，啊，这就是一个国家呢，一个国家呢，他我想干什么事情的话，嗯。 想控制住谁的话，大家肯定可以做到的，这就是一个集权集权社会的一个特征。嗯，他如果想做做成一件事，他是比较容易能做到的。他和美国这一点是不一样的。 <coughs> 美国一个小小的疫情，他控制不住，是因为什么呢？因为他民主啊。那他民主的话，你民主，你做起来事情来。 你你就是说条条框框太多了，有听你的，有不听你的，啊，有指责你的，有你往前走，他他拉你后腿的，是不是啊？有党派的党派斗争嘛？但是极权社会这些东西是不存在的，你不听我的话就拿下了，嗯，不只要不听话就被拿掉了，嗯。所以中国经济呢，在近几年是增长的很快，但是人民水水生活水平呢，也是在。 增长了，也是增长了，但是在一个人民的权利这方面，嗯，增长的就太慢了，嗯，在这方面就太慢了，它根本就不会增长，嗯，人权这一块确实确实是它的弱点，嗯， <coughs> 那以后呢？以后会不会改变呢？哎，以后能不能改变？大家都知道，嗯。 嗯，因为这个体制它就是这样子的嗯，民主和集权这是一个相对立的体制。嗯，如果说有一天中国的经济能超越美国 GDP 总量超越美国，这个我是不感觉到惊讶的。嗯，但是如果让中国来取代美国成为世界老大， 这才是让我惊讶的地方啊！这个可能性实现起来就特别特别小了。中国在经济上可以可能，而且很有可能能超越美国，但是它不能取代美国，这就是它的制度，制度就在那里，嗯，制度就已经限制它，它做不到能取代美国。 他什么时候都做不到， <coughs> 但是经济这一块以他这个他这个手段的话，他是可以做到的。但是人民的生活水平，平均生活水平，他也是不可能达达到美国那个程度的，他不可能，他永远都不可能。如果他这个政治体制不改变的话，他永远都不可能，嗯。 因为这富有是少数人的富有，大部分老百姓还是很平凡的，还是很辛苦的在劳动，保障特别少，很少有哎，很少很少的保障。然后你要不断的干活，不断的干活，然后你才能赚到钱，赚到钱，然后给自己的家庭孩子这么一花之后，就又没什么了。 哎，没什么钱了。美国呢？美国它是在它它制度肯定是好的，哎，但是它也有它的缺点，哎，我本人还是比较欣赏美国的，哎，也比较喜欢美国的，但是它在那个政治上，政治上面还是，嗯，它的政治制度上面或者它的个别那个制度上面。 我也有不赞成的地方啊，因为有时候感觉它凝聚力凝聚力了就是不够啊，嗯，有些政策它实行不起来，就是来回换的啊，来回换，换呢就是他一个政策实行不久，他然后然后又推翻了，新上来一个总统，但是这是他的政治体制是这样子的，美国。 总的来说，它要要政治体制还是比较优越的啊，要比集权体制还是要优越的，但是它有它不足的地方。现在呢，就是说，你怕就怕别人拿它的长处来打击你的短处，如果这样子的话，美国就比较危险了，嗯。但是等到以后呢，它百分之百拿它的长处来打击你的短处。 哎，这就是两个政治体制的较量嘛，嗯，但胜利胜利者，嗯，什么时候都不会属于我们平民的，属于我们平民和不是你们平民，什么时候不属于我们的？嗯，好，今天的节目就到这里了，谢谢大家观看。